Entón me recordei de un mozo de 20 anos que pisou por primeira vez esta sala e que estuvo nunha folga que tiña que dicir unhas palabras para solidarizarse unha das folgas máis importantes que houve na provincia orense Ourense e, sin lugar a dudas, a mar longa que tivemos e que foi levada adiante sola por o sindicalismo nacionalista, que era a folga da Madeira. E teño gravada aquela imaxe de un, un mozo de 19 anos convertido en líder sindical daquela forma que ainda estaba esa mañá aquí e era o líder sindical daquela forma e tiña 19 anos non viña nin desde Madrid a dicirle os traballadores de Galicia o que tiñen que facer nin viña de ninguna parte era un rapaz nacido no culto. E aí me quedou, um, sinceramente, me grabado, non? Aqueles foron os comenzos do Sindicato Obreiro Galego en Ourense. Aquel foi o nacemento do sindicalismo nacionalista en Ourense. Aquilo foi o xermen do que hoxe somos nós, do que hoxe é a Eu tuve que dicir ali unhas palabras, pero a verdade é que acababa de aterrizar Dixen o que pude e o único que me recorda era ver a imaxen desta sala chea de eh, traballadores de un sector ao que os empresarios estaban machacando que non tiñan convenio que estaban nunhas condicións terceiro que levaban naquele momento 20 días de folga e que eran todos pais de familia e cunha media de idade de máis de 40 anos e todos dirigidos por catro rapaces e catro mozos daqui, de Ourense ou do entorno a mí quedou moi gravado e foi algo um, que na vida esquecerei e que me serviu moito para decir este é o meu sindicato esta é a organización que necesitamos neste país somos galegos e defendemos os traballadores. E desde aquela a hoxe pois pasaron 40 anos. Pensábamos en facer a revolución, non a conseguimos, pero conseguimos algo que é fundamental para facer a revolución, e é organizacións como a que hoxe representa a Confederación Intersindical Galega. Eu, en esta marcha, por así dicirlo, deste salón eh, como futuro yaio flauta único que vos podo dicir compañeros e compañeiras é que me vou mm, con alegría que comparto tamén con tristeza por outras cousas vou con alegría fundamentalmente por unha cousa e é de que aquí produces un cambio generacional marchámonos os, os gallos, eh? e temos unha nova executiva que chegou a unhos acordos entre eles con diferentes formas de ver como ten que ser a actuación sindical do día a día que como decía antes o compañero son de poñer realmente a medalla é dicir, porque eh, conseguiron facer esta transición sin ningún tipo de conflicto interno e acabouse o cainismo que moitas veces hai nas organizacións porque compañeros e compañeras os enemigos temos que aprender a que non están na diferente ideolóxica daquelas persoas que formamos parte da organización os enemigos están fora e fora non son todos enemigos hai moitos aliados Os nosos enemigos son os enemigos de clase, son os empresarios e son aqueles que están del novo goberno machacando a nosa clase. E xa para terminar, compañeros e compañeras, simplemente decir, decirle ás novas generacións, a moitos dos que estades aquí e as que veñan no futuro, que esta generación que se vai vai a poder mirar a cara aos seus filhos e vai a poder dicir que pode ser que non conseguiramos todo, que pode ser que fracasáramos en loitas, pero que sí deben ter claro os nosos filhos e filhas e que o demos todo, e que loitamos a fondo, que demos a cara, que non reunimos o combate, que estábamos nunha organización que dignifica o sindicalismo, porque é así, en un momento tan difícil como hai neste momento o movimento sindical, hoxe en día a CIGA non ten nada que ver con ese tipo de sindicalismo que se practica en outras organizacións e ese tipo de organizacións que hai en outras organizacións. E en ese sentido lle pido a esas novas generacións que cuiden, que miren esta organización, que a necesita o povo galego para algún día conseguir ser dono do seu destino e que o necesita a clase traballadora para algún día conseguir un país donde non exista explotación. Moitas gracias e viva a Figa. E eu quero ser un pouco máis optimista que o camarada Etelvino. Eu non dou nada por tirar. Que sería de nós se non estivera a seguir aquí estes 40 anos? Estaríamos realmente na, na, na fase xa de, de pura esclavitud. Durante estes anos tuvemos duros golpes que soportar a conta da crise. Realmente perdemos dereitos, desmantelouse a negociación colectiva, perdimos unha xeración de mozos e mozas que emigraron, eu fui un fillo de emigrante, Hoxe son un de emigrante e realmente a emigración forzosa é un dos piores castigos os que o sistema pode someter a un povo. Pero pasou esa época de resistencia e aguantamos. A CIGA é o único sindicato que a día de hoxe ten máis afiliados que cando comenzou a crise, a pesar de que tuvemos moitas baixas por compañeros e compañeras que simplemente non podían facer frente ao pago da conta. Hoxe xa recuperamos o nivel de afiliación previa a crisis e aí temos que seguir porque ora chegou o momento do contraataque, acabouse a resistencia. Ora chegou o momento de atacarnos, de recuperar dereitos, de recuperar os convenios colectivos, de recuperar a libertade. E o facer fortalecéndonos nos como organización, desde abaixo arriba, con ese asamblearismo que nos viu nacer, desde a empresa hasta o último escalafón da dirección sindical, fortalecendo estructuras, creando cuadros e mantendo ese honra de decir eu son da CIGA. A CIGA non é igual que os demais. A CIGA non mete a mão no peixón. A CIGA non se financiou con fondos ilegales. A CIGA é o meu sindicato e cos seus errores e as súas virtudes tira para diante defendendo sempre os meus intereses como clase traballadora xa remato, irrumpimos como central sindical na primavera do 77. Pasaron 40 anos e estamos na primavera do 2017. Desexolle mil primaveras máis a esta central sindical. Comenzamos a asamblea cantando a internacional que é vamos, é o síntoma máis claro da nosa vocación internacionalista defendendo a todos os traballadores do mundo, sexan do país ou da condición que sexan, e imos rematalo cantando o hino galego porque a nosa sinal de identidade de que estamos nun país colonizado que ten que loitar por defender o seu dereito de autodeterminación e de ser un país libre, económica, social e nacionalmente. proletario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!